आसत नजर कहते हैं कल हमने आपको उनके निपुण चतुर के बारे में बताया था तो आज एक दिन सैया वसु की भगवान अति सुंदर रत्नों से जजीद होकर सजे हुए थे सिंगल दीप उन्होंने सजाया था और राजा बृहदत्त अत्यंत बलवान पराक्रमी बलवान और मेहती लक्ष्मी जी के पुत्रों के रूप में जन्म लिया था इसीलिए समय समय पर जब तब हानि लीन रहने वाली पद्मावती महादेव ने पार्वती जी के साथ प्रकट होकर वरदान दिया था कि नारायण के साथ ही उसका विवाह होगा अन्य जो मनुष्य है देवता है राक्षस है अन्न नाग है किन्नर है उसका काम न करेगा और शिक्षणवर स्त्री बन जाएगा ये वरदान पाकर पद्मावती अपने पिता के महल में लौट गई उनकी का महल इतना सुंदर था रत्न जरियों से और नगों से और मड़ियों से उनका महल शोभायमान हो रहा था इसलिए आपकी उनकी शोभा का महल का वर्णन कर सकते तो हम उनके महलों का वर्णन कल आपको बताएंगे आज हम छोटी सी उनके रूप में महलों का की रूप में छोटी सी कथा बताइए आज आपको रत्न जड़ी मड़ियों से सुंदर दी के बारे में बताया अगर आपने हमारा ये की भगवान का कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें